nsasira mutabani wange nsere kakati nti nsereko abaganda bakugamba mm. nti mm. omuwabutwa tabula ene emmere etabula gwatta uh -huh. these people mm. they use you and dump you kati nsereko bamukozesa and they look for credible people sokoli nensereko tali credible he has been credible anti kigamba hmm. nti they look for credible people uh -huh. because mm. for me eh, bo bagezi Mhm. balowooza sijja kulwana nansireku era bakimanyi tosobola mwogerako jogenda mudifendinga kino kyalese olisimuensowera engezi tegendera ku mulambo paka mu ntaana ono nga bulijjo abeera ayimiriddenaali horizonto <laughs> eh. lwaki bulijjo angoba eh. naye ono talina ekitegeeza ono si yona <laughs> ono kati pasitetensiaairuzimaigund eh. emikwano waŋŋamba tobera na ah, ah, mikwano ah, lwaki tobera na mikwano Eh, mulina kuba nabigendererwa bifaanagano eh. singa gwobadde nebyawukanaebyawukanamale muhammadi nsereko akiddukemu anti yakirete oli taatawe tasobokojawe manya kojawe yes yawedde uh-huh. nsereko awedde atawedde ate okizaayo otya eh, oli musajja musiraamu wabula oli musajja musiraamu noleeta embizi mu banno ah. akati nobaka nti aaa ah, ah. mbadde sima anti eh, wano hmm. tuva mu famire tulina bakristianizi n'abasiraamu kituufu eno ebakuli ebadde intended <laughs> for christianizi naye nkoze ensobi amaseeke baddamu okulya ewuwo bakwetisiza embizi <laughs> nsereko bamwetisiza embizi kubaikanotiranawekipiriddemu nsereko anti olunatuuka mu palamenti nga mhm. bakiwamba Uh-huh. Can this be part of the bill? Don't you say? Kakati ah. the bill Nseleko has brought to parliament uh -huh. is not the bill that is going to be passed. Mm. Bagenda jite kamwe vintu vinaenga bill yani. Yaga, ya. Yani baji watika kwani. Kumuhammad Nseleko ah. mbaka wa Kampala. Kumuhammad Nseleko mbaka wa Kampala. Kumuhammad Nseleko mbaka wa Kampala. Kumuhammad Nseleko mbaka wa Kampala. yagenda okulaba nga omusajja ensala gyalusalamu mm. ngaamukwata ziwaturning mm-hmm. mysing into pieces thats what parliament does otwalayo olupande nefulumya empale naye nga ebimu pieces zonna zisigaddewo ekwota obuyawa eh, lugoye esigalawa wamutunzi histore enejajinga etya alese ebagoli nkugambye bali abasajja simanyi oba babaluga nsasiramutabani wange nsera kakati ntiresereko abaganda bakugamba mm. nti omuwabutwa tabula ene emmere etabula gwatta these people mm. they use you and damp you and they look for credible people anti kigamba mm. nti they look for credible people uh -huh. because mm. for me eh, bobagezi bo mm -hmm. balowooza sijja kulwana nansereko I cannot fight it. Era bakimanyi tosobola mwogera ko jogenda mu defending akino kyalese. Oli simu tabanyu. Why is a fly? How is a fly? Cannot accompany a corpse to his grave. Ensowera engezi tegendera ku mulambo paka mu ntaana. Ensowera engezi ebuuza nti ona ono nga bulijjo abeera ayimiridde. Ampujja bwa. Ono ali horizonto. <laughs> Eh. Lwaki bulijjo angoba. Eh. Naye ono talina ekitegeezo ono si yona. <laughs> Ono kati pasitensi. emikwano wangamba tobera na mikwano ah, ah, ah, lwaki tobera na mikwano eh. eh, mwina kuba nabigendererwa bifanagana eh. singa gwobadde nebyawukanabwebyawukana mukatonoumbatutukabukedde akafungulandiga uh-huh. akataasoma uh. epulobulemu yaako akakawumba tutu akataso atovuma ate nvumye kuli yasomawa era yabiyimbirira fdc ne gundu bakankanye mm. katete miteri yo if the bukededisa is educated mm-hmm. how will this law work, uh, work against me because you must prove that you are the one who is being talked about you don't need to bring a new law hey. Eh. Eh. Hey. because intrusion in my uh-huh. private life simu uh-huh. sango teguliyo teguli do you need to silence me you go to court obutambi buli fake so if it is a fake thing i don't have it with you obufako kyo wabira lwaki kyenabagamba hmm. you cannot not take a criminal a, a robber to court mass hmm. because you have already known mm -hmm. this man is not a soldier which is my number mm -hmm. when i join the army mm -hmm. won't take a work good mm -hmm. but the, you, you are fired to convict this man the laws are available possession of fire uh, illegal firearms tobacco siba bakusiba hey eh, kakati chikutwaza mu court master chichi mm. hey eh, court ziri zibalemerede mm. mm. that's the problem of this government job. court is divisible merede nti corruption court it is takes more than corruption itself itamali anti corruption commercial court commercial court abagiri mubeba mu enkoko yoluwombo neri kusowani zonna nkoko mm. you have not changed anything yeah. you have failed to get upright judges yeah. whether you call it a commercial court the same judges andi nkubulira batugamba nga beetaaga bakada jakiriyo netulowooza kigenda tereera baleeta amateeka negagoba abalamuzi ba upc mhm. lwakasisi first e case mhm. omulamuzi eyali amuwulya bamwitanga mr emmanuel otenge mhm. otenge was accused of allowing lwakasisi and his wife to remain in his chambers. Mm -hmm. They brought a, a judge as required by law from the Commonwealth. Mhm. Nebagobo mm -hmm. Teng. Mm -hmm. Kati Oteng, yeah, in exile. Mhm. Luakasisi mm -hmm. is a senior advisor to the president. Mm -hmm. What a contradiction. Mm. So, unless you look at the real issue, but the moment you avoid the real issue, mm. not a kids and Mukazuomwezi, mm -hmm. no Kubabata Ambulana, you are not solving the real issue. ekizibu kya mukazi wobwenzi nebona okuba banomukagundi ayonoonya amakagange yasoma diguli mukwonoona amaka ngaagagundi tagonoona nsereko kizibu ki kyayagala okujjawo mukuleeta ennongoosereze oyinako ekizibu kyoyinoso -huh. that if this bill is mm -hmm. passed into law, uh -huh. it will meet the financial implications. Ngabakuwa certificate of financial implications. Uh -huh. Uh -huh. Government ino kutege la ntiviji yamba. Eh. Mm. Kakati ya kalumbuli, ente kari ya nsirekoli yamba. Nati chembuza, chichi ageza, kusuru vinga. Kana kaumba tutu, kameketeka abu kedekalo waza. Titi zitajeti ingimi. Mm. is not tegeting me to continue playing my tapes bagamba nti bantunga mwe tamale anti bajja kufeyiringa neba social media gundi kasimibe ebyoloni yakali mu bukedde tekamanyi nti bagenda ne mu kooti mu america ne kigaana ne bagoba mutabazi ne baleeta kana akawala mu ucc kajijukuba kakube bakatte bakakube bintu bebajasi ne kitawaako bamutte byabalema kubanga the matter is simple ayude eh, amateeka tegaliiwo agapurivacy offensive communication ah, mm, gundi ene eya computer anti eh. cyber biki naye era bibaddewo yakompyutaoliyagamba nti ebyakabaka obutalabomuka mubibiri mu eyogond you don't know it and even those ones and wirok uganda has the toughest law on traffic eh. likola ah, Ricola. Why? In 1995 eh, statute, media mm. statute, mm. created a media a professional body called the NIJU. Is mm. it functioning? Mm -mm. The last president of NIJU was Nabusai. Mm. A journalist must get a, a practicing certificate. Mm. You get it? Mm -mm. Chagwa. All of the money put there, Kabuti. Mm. Because the target was Cheye, mm. myself, and Njushi. njuki died kye kulosirwe nrm i upgraded my nebifo bagamba etteeka lirina tageting by youth abazze uh, ku social media nammwe ba media personalities uh, abavuma bannammwe abakulembeze tebakyaga bogerakotebakyagala sutini obanga ono omwana omu lukira basaija lukira basaija kakwenzaoyoomunebyayogera byabusiro nantitikyekireetesalinekabalemese bakakweeyo they are targeting offendable holes mm -hmm. but these people are very dangerous mm -hmm. nabalaba nga bayimiridde ku mmotoka mm-hmm. mwenda mm -hmm. ne munne mm-hmm. ne deriva ne bamugobamu mwenda nagamba munne okufa n'obutanyagwa muhozi tasobola kufuuka pulezidenti ndi kubuulira mukwano gwamwe cannot control the army mm -hmm. the army will overthrow him mm -hmm. nemba gamba nemba bulia nemba tuli obusiro bwawe if a, a dog suffers from labies and it kills its master do you call him a neighbor if the army can overthrow mohos who have grown up in the army and is one of their generals can a civilian do it nabutunuulira bwetu nentuyoko nentuyoko kakati etteeka lino bwagenze wamuhoozi nga mbulaba kamwenda bakasanzeyo mhm. bamugamba tuyambire ku musajja musajja atutta mhm. mwoze nabagamba i don't know that man mm. what i hear mulwanira sente zamu mumwina sente zemwamubbako mm. mm. nti how come nti ate akolagana ne balamu initiated ngambalabu ise man with a kibag of money mhm. looking for muhoozi ini bugolowo teyamulabi yalina gye yakedde ku maca najayosen nanonya muhoze entebe that man should be returned to the president who gave it to me and it should follow so the area directives of the president katonoko kati baagala muhoza president banzite ekiro bagenda nti muhozi yeyamuse how dangerous they are kati consult baakikolako sente bazireetako ne bazikuŋŋaanya nebagula drone efaanana mm. ezange mm-hmm. bagireete mm-hmm. bagireke ewaka ne sente n'akabaluwa mm-hmm. mwenda n'atuula ne banne nga mulaba banzite ekiro bazikime mm. so theyare playing mugozi balimuzanyiraagati <laughs> akakasajja bwe kajja eh. akakapakistan kayogera ne profesa kasooka watumwebaza nebakatwalibwa profesa nga kagamba kafamasist profesa nakekingira mm. nibaduka nibagende ewasalekapeeka mm. nibaduka asalekapeeka e ngambalaba mbalaba kubyuma mbava mm. kunanjingi mm. oba salani yamubulira mm. kwamwenda abasirikale basale bakayola ekapeeka nibakawanika empale nibakapaka empi bbiri yakagana okuyingira sale mubuuze yakiriza kyamaninobukadde ngambalaba ye, ye mwenda yagamba nti ndina majiini mm nina nejini hili mfanana mbela wanunga nika jiri ye mwenda ya baka nti majini nena we uh, wangamba ntitoli muntu olusi ah. na wamu mulala atiti baka mbo umusirikali sasa nganga pachi usiza umusirikali wangu umugisu Mm. nebamujjawo nebateeka omula neyetamiiza mm. neyetamiiza nzesula bweru mm. nemuyita ku makyango omwenge gumuweddeko nti meetinga eno ogiraba batudde nebakuleeta wano onzite bakusuubiza miliyoni kikumi ate naawe bakutta obujulizi bufe obalaba bano ndisebo mbalabi nemugamba kakati kebera mu nyumba yange mu ddiiro Mhm. ani alaba ekyenaki eri amuddiiro mhm. nti yeggwe mhm. ate oyogera nani nti yeggwe kati obadde ngaowakanakikera kati enkyakomawo teyadda enaye waŋŋamba nti oli e babiri mu omu teyadda kakati gwe babuuzaafende muwoza ababuuze tebazza ewuwe bagenzeyo ewuwe mm. tuswit toko tuhimu mm. but eh, the man is smart mm. yabagenze simumanyi simuwanga nakikumi simumanyi mulwana ntalo zamwe mubba sente ze baagala bazimuleetere nalabya omusajja ayina ekisawo ayina gyeyakedde ku maca nga ayina ekisawo nengambo banababbi ne bamulaba n'kivuga n'kitwala ebugoloobi n'tasangayo afende mubozi n'kivuga n'kitwala entebe litani that money to the president bazizeyo wa president yes, president gave me that money omugaga abamutiza sente yeye ah, ah, ah, eh, yaziba yazifulumya dda museveni bamubire kololo eh. ne bagamba nti sente ziyite ku ssimu ba delegates uh-huh. teyakima endala eh. ate yakima endala nazibawa eziri ku ssimu nabagamba muzireke naye gwomanyi kikitegeeza omuntu okusikulira ba delegates bali bagala mujjaku uh-huh. president ne bamubba sente mm. ezabajasi be congo Mhm. teyasikkirira zirina ezigenda ezabyakutaaga nabapangisira nenyonyi abaserikale nebaleeta nebukazi bwabwe mhm. lwaki ezange bwe bazikwata tewayo ndala ndi mwatudde n'oyo n'akulimba sirina lolo mu musango guno sente ne muzitwala muli babiri nabawereza omanyize mba communicatinga nabo oyogera nabo ate bwomala nojja noba balula anti mbabuwereza mesoweereza eh, kugamba nti babalanda uh-huh. takolaminisita owensonga za president siye yagiyita Eh, ate mwena bakwagaza mubantuze ekyankwanje banyigirize mhm. mhm. naligenda nabo eh? kumi bafu atano injadi nalinja esibye eki eh, basenye nomuwaliwesibye mbwatuke nge naye ejjawo ndi mujje mumutwe olirumira mwoyo you cannot suffocate me for eight years amaka gange ne gabona bona abana bange ne babona bona ne mutajitinga mukazi wange ne mukuba omwana wange ne mu ne mukanti deli kunsi mukabuli ne mugulu ne liko usiyesu tuliko zifo wa muhammad insereko hachidukemu aa nanti yakirese bwoli taatawe tasobodikojawe eh, manya eh. kojawe yes yawedde uh-huh. sereka awedde atawedde ate okizaayo otya eh, oli musajja musiraamu wabula oli musajja musiraamu noleza embizi mu banno ah. akati nova ah. kanti ah. astagafulula mbadde sima anti eh, wano mm. tuva mu famire tulina bakristianis n'abasiramu kituufu eno bakuli ebadde eh, intended for christianis naye eh, nkoze ensobi amaseeke baddamu okulya ewuwo ah, bakwetisize embizi <laughs> nsereko bamwetisize embizi naye nze wembewunyako nti bamaze okukuba mhm. kano kasajja kato kani kano kamabirizi Eh, male mabirizi yes bamukubi sekana ya musali tebyezi 18 ali mukomera should the kabaka huh mabirizi took the case the election petition nawabira ne bobiwaiyali tamanyi eh. nti museveni bamulyako sente uh-huh. mu bufere uh-huh. uh-huh. museveni awebaloyale sente eh. kagani mabirizikyansi yeweddeyo anti kati bamukozeseza bamusuyawandikidde nayijijja nonyereze kubagawa kati awedde amabirizi we nategeera nti awedde mhm. omusango gwa tedi tedi kyeye aa ah, ah, tedi mukabwe eh, tedi naluswa naluswa kakati tedi naluswa eh. baloya batu bagende wa tedi mhm. abafumbire emmere nungi nnyo mhm. bwe byamala ogira ne bigana naye ono omulalu ah, abafumbidde emmere asooka mu maati we cannot even take her to the womb the chief petition is Robert Rutaro. Mm-hmm. Robert Rutaro. Eh. Mm-hmm. Kakati when I chogera, mm. Teddy mm. Nategera and Tim Sajon or Travimba, mm. Yogera Bitoof. Mm. Kakati, Bubado Kaye, the again they mm. were pastor. They are not fighting with Jingo. Uh mm-hmm. -huh. My current hire is not that of Jingo. Uh mm-hmm. -huh. You can see the postcards around. Mm-hmm. Mutumiyaru uh -huh. Godoluwe Masaka. Mhm. emotoka ezibeera wano zituukira ddala ku lwemasaka luli mhm. but bugingo is undermining the, the, the, the kingdom of god god ali awomutunuulira kakizi ebisajja bibibiroyo bibbi mhm. the man of god is not in the mood We, amasimu gateeke wali amasimu gajeewo naye balowooza mbakwatira ku masimu uh, eh, kati nebagenda newala musajja wa katonda the meeting that exposed these people yeruwa the meeting which was attended by jessica the person called jessica uh-huh. tedite yagenda nebalimba who was their host uh-huh. titedi alyengegede mu baloya be uh-huh. this when I found out nti they were not after buji but uh, marriage ya gun yanaruswa ne bujingo this man omusambo kiche bagoba de da is malaya to kitalia eh hey. yes mm -hmm. the church must be closed the church ate church ejira wa mu relationship eri omusajja jeyo abononyi nabaleta mu church ate gwe church liido bagoba nyomanyi nti chachi ya bujige judemu abavubuka kati kusikadde kukawumba tutu kabukedde kukawumba tutu kabukedde babu kalikere nebukba ni umarawu na hii the man of god the man of god god god who has a, a compound that reaches masaka road emotoke zangi ziba zibakinze zikoma kuluwe masaka eri bujinga mwana mutabi zemu bozi mm -hmm. na hivu kankubuli in a church where a church leader was accused of homosexuality by not Muslims but fellow pastors caught in a quitting. What if during the documentation period they had also closed your church? Kubanga Yesu omwezi yali soft. Naye Sodoma ne Gomola kyasangizwa olwa busiyazi. Lwa busiyazi. Kakati a person who has these allegations. Mm. If we did the same uh, policy to close your church because a serious offense that caused Sodom and Gomorrah was imposed on you by malicious people with single church over Why don't you allow the process to continue? Judiciary ngahetabamu. Hey, eh, kati Teddy, yagenze na afuma. Teddy, namurabi. Teddy yagumia. Yagumia umusajia wentebe. Nomusangu nagu jentebe nagu tuwadiri eka wema. kakati mhm. nkubuza omusango ye eh, kakati tedi ampabire mu kooti nti this man mhm. ayingira muki mhm. eh, mu privacy yange you have to prove nti yegwe ne baloya balina okukirira nti bebo bebavuma tedi nti mulalunga bamaze okulya emmere ye nono pasa ayina kompawundi etuuka ku lwemasaka ayina okukiriza nti ebyo byeyogera bituufu nti ye ayagala bugingo bamusibe mu kkomera ne malaaya ye nekyaki bakatumulemu ejjawo obulango buno bwetukomawo kote kamanyi nti etteeka ffe teritukwatako eyakompyuta misuseiyo anti nkuka defamation mm. defamation you are defamed before ero thinking members of society uh-huh. and you must shockout what you lost eh. kubakalanga obawe amateeka abiringenesome noop ok noop lwaki bagirumba dpirumba noop nserekakifiriddemu erumba omuntu ayina embeera etabulagwa ta kubayika notira nawe akifiride mu nsereko eh, tasobola kisuula mwona anti olunatuuka mu palamenti nga mhm. bakiwamba can this be part of the bill don't you say kakati the bill nsereko has brought to parliament mhm. is not the bill that is going to be passed eh. bagenda giteekamu ebintu bye naye nga bill yani yani bakibatika kwani ku muhammad nsereko ah. mbaka wa kampala omusajja yatwala olupande lwe mm. balukolemu empale yagenda okulaba nga omusajja ensala gyalusalamu mm. namukwata mm-hmm. turning my thing into pieces thats what parliament does otwalayo olupande nefulumya empale naye nga ebimu pieces zonna zisigaddewo ekwota obuyawa eh, lugoye esigalawa wamutunzi histori enejajinga etya alese ebbago lino nkugambye bali abasajja simanyi obaba baluga bukunav yes kagalekambabuulize mm -hmm. see that man who is stuck with that money mm -hmm. I will not accept money from anybody tokenda kukiriza oh, oh, sente mwazi bamugambye nti tuzireka wano na nabaga kwasi simumanyi nzi simumanyi ajete muyita nti ani atakumanyi yabaga isiwusize bya mtu ana ntalo za mutembi ntekama eh. kakati mm. what did the president say mm -hmm. when he released that money yagamba chi the president directed mm. give that money to the state house controller mm-hmm. take him take the money to the bank mm-hmm. call this man mm-hmm. and see that the money is put on his account in the bank mm. so now mm. he, the, this money who is right, moving around with this money mm-hmm. he should follow the presidential directive president ojozibwe bumugwe mutwe akomenga okujobwa abantu tetujjangako mutwe joge tetujjangako mutwe joge toyiza kujoga museven nange nezikiriza ojoge museven sente zizeezaoinde poozi muko katono tosobola kukkiriza bajoge museven nedda the money should go back to the president and it over the state house controller mm. kubanga wekyo banonyamwe temukimanyi ti they want to say muti mukozi bamutega naye mugezi bagala mutega eh, ate batyanga bazimuga anti azimpi banzita ekiro akakikozako emirundi ebiri sente gyezavudde manyiyo eh, naluli bagende wankosamu nebafukamira mhm. bwyonawanyizi mhm. talk to him mhm. nebagamba naye ekiro mugundi mukafyu museven tatukwate tugenda kufuna kabangali mm. tuzituse wuwe nemotoka nebagigula gundi kakati tamale kakati baagala mm. bazire mm. bazimuwe one mm. to prove mm -hmm. nti akolaki yeah. amanyi two banzite ekironga luli mm -hmm. sente zavudde wani mm. Eh. amuosakwata ku sente ezo ejogo eh. lyomulenzi ono kalimugwe mutwe ejogo kalimugwe mutwe akoma okujoganga abantu sinza kukiza somebody to humiliate the president you defied a presidential directive implement it now and not touch this money. Tamale. This is not the first five billion to have been dangled before me. Oyo mu Pakistan ya lete milioni ya dola. Mm. Norimus. Mm. Ni mtu kaiduka na ajira kama gundi. Mm. And remember that man yali kwa kesi ya Avenue. Mm. From that meeting he headed it to Seraton. Mm -hmm. I captured even those who, who he met at Seraton. Mm. Ni mtu wa ina. kakati tulaba ensonga ya ipod lwaki ebibiina ah, byona birumbamu ku kya ipod mm. kakati nkubuulya negamba mm. nti defamation enero that arises that is intended okutereeza ebyamawulire mm-hmm. must have a foundation in the defamation case tuyina ekituyita mm. defamation and liable mm-hmm. liable byebyogera ku radio mm. eteka lya mawulire likugamba mm. you must record keep recordings for three months i mm. record myself nankulawe recording yes mm. i record myself mm. kati the question is bayinza okukwata nibakutwala vakalanda mu koti nibakubuuza why where is your practicing certificate baali baza okubba ti media center mugende buli kisalinge ku media centerbut the media council is part of this defunct 1995 mm. nti emidia council kasitayiri yafa niju mhm. niju has three definitions of journalist journalist we are categorized mhm. full membership you must have a university degree full membership associate members you don't have a university degree but you don't vote ona lero membership eyabo ngaba wava munaba yambye media kakati university degree nga bagala ya media if you operate without a certificate certificate uh -huh. you are suspended uh-huh. bayinza nokukusiba outdo boss uh-huh. if a, a manager mm. of a media institute mm. nga mm. wano mm. radio tv mm. you must be a full member mm-hmm. mwagenda nebamukujjako todda mukukola weriisiro liri luddawo muleete mm. muleete mwongere muleete you bring because you have fairy sort of a problem mm. you have failed to solve a problem katikambabuli katigwenga media expert two, two amazing cases mhm. zaliwo mu uganda you are not finding something new mm. then kiwanuka mm. bamubuuza mu 60s you were muganda and, the, and as a muganda you were subject of the kabaka uh mm-hmm. -huh. you have become the chief minister of uganda uh mm-hmm. -huh. who will go to the other you or the kabaka then Jivanuka made a proper clarification mm. which was repeated by Museveni mm -hmm. then Jivanuka said on matters of Uganda as a Muganda will go to the Kabaka mm -hmm. as a, on matters of national affairs mm. the Kabaka has to come to me mm. because I'm the chief minister mm. and popular Zabwe Zabakulistai nga era nga kano bwekali wakasimike vyo loni akapa mubye loni kajika tabula ama ulize bwekali nipa gamba bwenikiwanuka kabanga mudde ayise muteesa nte bamumalira ebizibu bi bwenikiwanuka kyamuletera obuzibu hmm. oba teweenti tuggulu hmm. ati public rally hmm. and say achuse kiwanuka don't vote kiwanuka kiwanuka does not respect his kabaka he said what is the same word then kiwanuka went to court and uh, achusing of defamation Eh, hey, the daily chief justice Udo Udoma mm -hmm. chief justice Udo Udoma made a ruling Udo Udoma yes elimu Nigeria Udo Udoma the first chief justice uh -huh. yagamba banish wanuka mm. Uh-huh. defamation means mm -hmm. you were defamed before they were mem thinking members of society mm -hmm. bring me five people mm -hmm. who don't understand mm. that as prime as chief minister of uganda mm. you are above the kabaka bamubula obati mm. won the case mm. and you wanka pay the damages to obati mm. oyino oh, ani museveni yagamba nze sabagabe wabagabe ba uganda repeating the same thing kyonka said nti ndi waggulu w'abano abakulembera kingdoms ezeogosthe abakulembera kingdom kabaka tagenda ntebe agendayo yes defamation although the obeto statement the misinterpretation of kiwanuka statement was causing damage political damage to him he could not prove to court later yabageza abategeera kati kinaggwera wakino ne tufuna omusango omulala abumayanja went to emauledi uh mhm. -huh. and i yanga muslims mm. mugende muwafe abawala ababiikira mm -hmm. ha bakatulisi mulupapula lwabwe nebagaa nti abumayanja akunza abasiramu bawasa ababiikira bano hmm. bananise hmm. abumayanja wentenbagamba nti in arabic the word bikira hmm. means a virgin i was only encouraging muslim youth to marry virginis mm-hmm. all onanise virginis can you prove it the mundu newspaper lost the case mm. and bench one and mayaja abu ah, mayaja uh, mm. was awarded 50,000 shillings at that time mm. in the 60s mm. the money had to be raised mm. through mm. parishes to compensate mayaja mm. and abu mayaja used part of that money to mm. construct the runguja house mm. what did you lose kakati kana kaumbe tutu akagamba mbu obutambi akataasoma kasimanga ebyoloni tekakimanyi you prove that mubutambi yeggwe eh, the man of god who said the solot must be closed what has solot have to do with the, e, with the marriage mm. the man of god you, some of these people never see the inside of heaven yeah, no, we. They never see the inside of heaven. The masqueraders. Mm -hmm. abasajja bakatonda jesus yatugamba nti mulibalabira ku byambalo byamwe ku bikolwa eh. the anglican archbishop mm, eh, eh, kazin as he was morning room he talked about tocha but as he were talking about tocha because that man i chose muhosi of tocharing and we don't have collaborating evidence is muhosi in the habit of tocharing people wa, was muhozi in charge of narufenya was muhozi did you have evidence that muhozi visited any of the safe houses when people were talking about safe houses all yeah, these areas he went why do we trust this man instead of praising government mm. that is as I mourn room today mm -hmm. there is no religious person who is languishing in the prison. Torture cannot be compared. Torture means you are alive, whom is dead. Which means the sermon was completely irrelevant. Tewali wova fudde tamali. Anti enkubulira. Torture. torture. Abaana ba nupu banja abafudda abali makumira. Are those are those been where muhozi is simply kuba bano omusango gwa ogali gwa bakwatirayo kati baagala genda na muhozi. nti omanyi museveni agane mukoza okusimbawo nange sijja kwesimbawo oba nange baŋŋanye tie kati balete nedda fabagizi bamuhozi batalagira goli mwagizi wa muhozi we shall go ahead twatandise dda museveni ne bwajja mu muhozi era ffe tetulonda gwatuwadde lwaki mulondani mubaana ababi abasigaddewo gwe tulonda baabakolera ono ono yagamba amaze okukwatibwa trap emukutte ono gamuwemesa amukutte omusango gwa organis did muhozi kill people why did you kill people to sell their organis when you had all the money mwabamuhozi mwatandise ddaaakitandikaaakomawonga tuvaawo bwaleeta omulala bamukubi ate tulagirwa yatufuga muhozi yatufuga eh. ate yatufuga yatnti yabagamiyetamumanyi nakummanyi ku kikumi wiki zitu Namuli banyivu kuchamu bozi. This is a battle. We cannot allow uh -huh. a group of people uh -huh. accused by the international community uh -huh. of killing people in hospitals. Uh -huh. Leave hospitals. Uh -huh. How can you uh, uh avoid the hospital? Namuna achigusa. As, as, as Archbishop Kazimba mm. uh, is talking about stressing torture. Yeah. one of the people uh mm-hmm. -huh. who are testifying via zoom in conference center donated the tractors to kazimba and and warmly accepted them some religious leaders will never see even gwoyogerako naye yali ministry ya agriculture newa american church minister frank tumwebazaago mawulire twagakola buli wamu is it how museveni donates When Museveni donated the cars to Muslims, all of them, the factions got. That's Museveni universality. Mm -hmm. Yes. Did the, the, the extend that generosity? Mm -hmm. Are you saying that the Anglican Church is having the largest uh, uh, samba in the country? Did they appeal to him? How many people have, what type, when we examine people who are frequenting in Nakasero, Nankabiwa, special ambassador of the Anglican Church, eno bato eno bato anagiyingira muyena tujja mutomera mwaba muhoozi mugenda kutomera yena eyekikamukubyamufuga bwatajja abagoma kati bwatajjenkubuuza kati bwatajjeabagoma omugole bwafa nemugaa temujja kukubira eri bwetwegezaamu ewaffe omugoma bagenda omugula abaalabye ku mugole omugema omugema iba amuguze mugema kakati ffe ku bato ey'abantu ababiri gye tulabyeko ye ffe tujeemu omu mujeemu talinako control mwe gwe mutembeeta ffe museveni bwatuyita tetugendayo lwaki tetuyingira mu nsonga ze fetulinda mulala mwemulinda mulala gwaleta tetumuwa because he wanted to see a compromising candidate ono agwe nanaga ayina okulinja bettamu tumutwale media center tumutwale mu new vision tumutwale tutamufuna mwali bofu mwali bofu nenja kubete ekinumye kireteeseeku kyanumanya ekyo ekyankwanza obutagenda na muntu mwaliza okujoga abantu tamale you predicted a coalition between besigye and mbabazi mbabazi tumulenga akomyewo kati n'amaanyi bamutadde kakiiko aka global on security ethiopia south sudan presidenti yamulonze nga special envoy mbabazi tatandise okukomawooyo kalikyulayita etakyadda lumonde gwako nate bamuliza ku kyoto nze mbabuulira bati ah. bamenye ne museveni mukinana bamuwangulakakati ah, yakomyewo nagirambabazi mwaniaze kantre ayoroka mu mbabazi none mukazi wini winikizayafunye eh, phd ekita mm. winikiza mm. uganda lacks people in international gund mm-hmm. bwe mwajjayo kazibwe sente mwazibba nabaga nti kazibwe yagende wa dos santos mm-hmm. namugaa nti ayo kazibwe yes mm. read those newspapers dos santos mm, dos santos uh, owangula hey, eyaliko are, are, are those newspapers printed in your country mm. are you coming here to support a person who sold vidiba money tell my brother that i cannot kazi bwababuulire how he was, he was embarrassed hmm? mugenda nemu if you know hmm. that you, there is a possibility of reconciling with your wife mm -hmm. don't split her naked ku mizigo mm -hmm. because you relocate abantu bamba mbakuba mubalekenga mm. mu mutegere nti muina recycling kati mbabazi bamu recycling akomyewo mu naye kakati omuzoti akateeka yaddamu nafuna amaanyi mu bayibuli mm. yesu bwe yazuukiza lazaro yakolaki lazaro ku nsi yakolaki simanyi taina talina kyeyakola ah, yatambulanga ananagira ngaatalantuka mm. abaana bamuzanyirangako obbotewene obotekemubaka yakolaki he became a drinker bamulesanga lira lira so learn how if you are going to recycle the way you humiliated kayihola mukoti maaso mm-hmm. mm-hmm. okumulibulandinga banange mm. that's why hizi nkubulira ti me cannot work for government again tochasoa jikoni mtu shinko eh, eh, eh, na mtu wana wako jitu wako na kufuko mwati dao mune mumiti tamanye tusigazayo eddakiika ttaano ate nupu togyogeetugenda mawe yalumbye nupu lwakite ah, yegatta kwa ipodi lwaki baganyo nupu yegatte kwa ipodi lwaki ebibiina byonna nrm ekuba nupu dpe ah, bamunyagwa balumba lwaki ganga ene gangiza pa abalala nti bakasa babawasente ah, byona lwakikyali kidala kyambaga kirina okugibwawo ah. kikyasoboka ah. You are riding in a canoe uh -huh. and the canoe capsizes. Uh -huh. when you see something speeding very fast, uh-huh. don't think that it, this is a rescue boat. Mm-hmm. That's a crocodile. Mm-hmm. And the crocodiles are not known to rescue people. Mm-hmm. When the deep boat mm-hmm. collapse, capsized, mm-hmm. the, the, the opportunity ran to Noob, mm-hmm. forgetting that Noob was a crocodile. Mm-hmm. The second point is to understand, mm-hmm. when you are fighting for your survival after the canoe has capsized, mm-hmm. if you see something uh, appearing like a rock mm -hmm. think it twice mm -hmm. it can be a, a hippo's bug mm -hmm. nope is a hippo's bug mm-hmm. abajiriko bonna egenda kwefuula nook nook was started by mafias in government the moderate wing of mafias nanti always repeat notuka bobi naabaddukako naye abaddukako alina amaanyi emirembe bamulize alina bafood soldiers bobiwaine eja kusigalawo but fight constant battles eh. why eh, it must nop must be swallowed by nop erina okuvaawo eh. yes bobiwaine eja kusigalawo without nop yes anti nop erina okuliibwa kyali kidaala kyambaga wali ofunyeko kukagumba kegoa nopu ejja kusigala ku bobi wine eh. ngaabaganda bebakugamba nti eh, ah, ah, ekitatta mulima tekimumalaako ki ekibiina kyabantu eh, nti bobi wine is better than mau Mm. yatunulya ebizibu bya mawo mm. ti mawo bamukozesako nebamusuula ne mm. bobwai nebamukozesako nagamba nayimba oluyimba tugambire ku jerifa ali nebamukozesa yabeeranga ku nyimba zenaalemu nebamuleeta anyonyole ki anyonyole abavubuka balimu okunywa enjaga twakubanga esada twakolanga ki olwo bamukozesa eyayamba bobi wine yali amusitadamu mhm. erisemunamateeka Amsterdam. Amsterdam is the recruiting office of CIA. Kati CIA chitegeza. Nechu kuata. Monsonga za Bobby yeah. Wine mweri. Two. Uh -huh. European Union is fighting a bitter war with Britain. Hey. Ntivo aba European hey. Union vachimani ya vamu, ya vamu. Mm. Kakati bo the, the European Union can invest in new leaders hey. bridge lyas eh, former colonial power can mm. compromise on many issues mm. kubanga mm. kakati yo britain mm. egenda gabanga sent on its own mm. we want if you want to get london funding you go to london mm. but the european union you must go to brussels it is mm. a combination of groups yeah. at bo bali ku shimulis kubanga siba super powers mm. mm. nagamba no, no ina sente nyingi mm. no limit wabaga ma ah, ah musomo lungereza mm. those countries the nordic countries are mm. powerful people in the abaina sente mm. bote bagala influence no west bagala kuenya kati ate amerika amerika nga tenaba kukwabandoninga eh. esooka kumanya bwenvawo omulasa nayingirawo china bwayingirawo eh. bali abasajja bosi bwe bali bo bali ku human right they hmm. don't want to influence you kyenkugamba ti if mama fiina Mhm. bwaba agaba eddagala mm. waliwo abaze okukima eddagala n'abaze omukwana mhm. kakati eddagala bwerifuluka mm. abakima eddagala bo bagenda mm. tebadda kakati abaze okukwana balinda kabina kuggwako na feesi eddagala ne bwerisigalawo nga feesi egenze n'akabina bo batema so you must say uh, this is how the european union operates with britain lwaki ebibiina ebirala byaga nnyo nuupu eyingire ipod yeyina credibility is a gateway to money eh. the gateway to money is bobi wine the eh. gateway to money is bobi wine eh. kakati bobi wine ayina okumanya nti hmm. as long as asigaddewo hmm. kuba bobwine kati oti bicompromisedekyokizibuenkuba ah, ah. gye bamukubamu netokya gyalina naki n'abantu n'ekintu kyebwakizimbye kakati fe tuba tulwana entalo tukubuuza ah. nti omukazi ono hmm. gwoyagala okuwasa hmm. enjawu kizibu kye ekinene nnyo kyayinafaanana ah, ah, mu nezaake zaake nekizibu mbw ekimukubya zaake tali compromisebeda zaake kitaawe ekimukubisiza eh. erimukomisyon yakwata ekibuga mityana nakiteekamu amazzi uh-huh. ku lulwe uh-huh. ye nga tamanyi nti amateeka tegakiriza private man eh. after losing the money eh. wota nejja negatwala uh-huh. oyo alwanira sente zewaabwe anizaake nabaga nti ŋanda kitaawe chairmani we naalimu yalaba obujozi bwe waabwe obujozi bwe naalimu mu nyumba yaabwe eh. oyo oyamalako eh. eh. alina ideology ko hatred an influence to hatred mm. nganda abakyazanga nabagamba mm. ti mu 79 bebatta abasiraamu embalala mm. bawayiriza mu 7 nti yebatta ate nga yali lulangalanga the muslims were forced to live mbalala to go tukyazanga kakati ono ava kyazanga fe tunoonya tukubuza buli basoma public relations tukubuza what influences public opinion people's perception about issues nti mirundi tali compromise nga bataddewo strategies nyingi against new mina binne wayo ah, ah. bijikuba anti kakati abalala tocha abalala aris abalala message kubateka mu sente ba leaders eh. kasa godoni brown yamutuza n'embabazi mm. n'alemeramu mhm. tacha ina donor money ani besi tekyalina donamani bonna bagenda wona omwana yayina is a gateway to europe yeja kusigaakati mpuuga abaddeyagala ekiwamba nebamutwala mpuka bamutunulyanga kyabantu kakati bobi wine nambooze nambooze nekojja sego nabaluzunga bawogeraki muwanga kivumbi asirisi waliwo webamuyita muwanga ayina bwe yasoma naye eyamuyingiramu tusibulenange muwanga kivumbi nemuta tusibulenga namanya nti ayina gwe yasoma naye hmm. amuyingiddemu muwanga kivumbi abonyebonye nyo kati azimba bizimbi nebutambala tebakyamulaba emba ndiringa nomu obuuzanga omukazi nomulamba hmm. Hmm. nti omwami wo mhm. ekibawukanyiriza kiki nti aa ah, tetulina buzibu mhm. naye omwami bwe yagenda mhm. mu amerika okukuba ekyeyo teyadda nti gwemuwase bawe bwakomawo okolaki taddawe gye yava balina ideological differenceoompromisegovernment mhm. nganda kanot zake kanot eh. omusereko talina ideological difference nabo musereko bamukolaki omusereko bamukolaki kanyuzebwaka with them yakolaeyaokolakyyaokwesimbakubwadeputyspeakpresidentnajanatulawo eh. what fundamental difference does have with his people akakodyo bobi wine ke yakola ekibiina kiwa abantu nebera eh, abaganda bavuga nti owemulidde owemukidde bunyolo nga atalidda buganda nkutadde bwedduka ku bobi wineesente muswairi ate mugezi manyi bobi wine ti mugezi eh. bwe yategedde miliyoni ekikumi ekiri ku paris naga nti ezo zammwe mugende muzirye kuba yategedde tebayinza butagenda kulya eh. ezo buli webazireetera wonna ezamulye mubaana eh. bange zammwe eh. yategedde nti tayinza kukkiriza bakansalaazi bayala eh. butagenda kulya waliwo ekiseera lwaddira abaana waliwo omusajja yali muutodoomu ku kurisimasi nga sente zamubuze yawa obwana bw'enjaga ebwebaka kulwokutaaku mandu nga tayina zakulya